amici de Fisi Más da Pablo Pero el giorno de hoy vamos, andiamo a hacer un para el abdomen Vamos a smaltire todo el graso que nos avanza de nuestro cuerpo Especialmente el abdomen, aunque los oblicuos El giorno de hoy voy a, voy a generar 9 eh, ejercicios para esmaltir el abdomen Para diventar sexy el abdomen Pancha piata no dimentiquemos para que a estos ejercicios debemos ayúñele una sana y correcta alimentación. hacer eh, ejercicio aeróbico, abasar el azúcar, abasar el grassi, abasar eh, un poquito el licor, manjar tanta fruta y bere tanta agua. todo si puede fare, pero siempre con moderación. Para el giorno de hoy tenemos bisogno de, de un tapetino, eh, una sugamano y que no manque la hidratación en este periodo que fa troppo caldo. Rica mi agua, rica mi agua. Ok, okay he he prima, vamos a hacer 9 ejercicios yo questo lo repito una volta, aproximadamente esto dura 9 minutos si tú sei experto lo a fare más intenso, lo dos ripetere pero si tú si estos fai del inicio a la fine, vas a ver grande resultado. Vamos a hacer así 40 segundos de de con 15 segundos de recupero. En estos 15 de segundos de recupero, tú puedes prender un gocho de área o si llena, prende un poco de energía o bebes el agua, lo que tú voy. Ok, vamos a, andamos a iniciar con nuestro tapetino. Vamos a colocarlo, aquí Vamos a utilizar nuestro tapetino. Nuestro tapetino, cuál y vamos a generar en nuestra nuestra señal que, hemos dicho prima 40 segundos con 15 segundos de recupero aproximadamente 9 minutos si ancora no te has inscrito a este canal inscríbete ayúdame a, a, eh, tu, tu comentario me sirve tu comento me sirve tu comento tu like me sirve ok perfecto vamos a iniciar eh, Ok, perfecto. Vamos a hacer un poquito de, movilidad, movilidad. No es ejercicio, no es ejercicio, no es ejercicio. Lo repito una vuelta. Tú a casa lo fai due, due, due, due, due, tres. Perfecto, perfecto. Me hidrato nuevamente. Ah, sabrosa, sabrosa, deliciosa el agua, deliciosa el agua. Ok, ok. Vamos a generar nuestra, nuestro primer ejercicio, nuestro primo ejercicio. Prepárate. 3, 2, 1, via! Nuestro primo ejercicio, escendo, faccio questo, 1, 2, nuevamente, Escendo. 1, 2. en este ejercicio estamos lavorando un poquito el oblicuo, ta, e scendo, scendo, ta, va, 1, 2, nuevamente e esquina schiena 1, 2, Nuevamente. ta, 1, 2, puros oblicuos, 1, 2, perfecto, descendo. ta, 1, 2, perfecto ta, 1, 2, e ta, 1, 2, se va, ok, Hayamos 15 segundos ¿qué vamos a hacer, Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el plan, plan, plan, plan, Doppia plan, doppia plan. Doppia plan. Doppia plan, la la Doppia plan. Se va. Uno, dos, salgo. Uno, lentamente. Ta. Echando. Cambio de mano. Cambio. Ta. Ta. Ta. Gamba dirita. E Cambio. Ta. Ta. Ta. Ta. E Cambio. Cambio la mano. Cambio, cambio, cambio. Ta, ta. Desciendo. Sí. Salgo. Ta, ta. Uno, due. Desciendo. Va. Ta. Ok. Ok. Doppia plan. Doppia plan. Vamos a hacer un poquito de oblicuo, oblicuo, oblicuo. Esta parte, va a guarda. 7 8 9 10 fermo fermo fermo cuento mentalmente 1 2 3 4 ok perfecto cambio mi riposo mi riposo mi riposo vamos a echar ese abdomen como como un chocolate con la cuadrícula con la cuadrícula <laughs> Ok. Ci va, ci va, ci va. Ci va, ci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adesso 1 2 3 Se suda, ¿no? 4 5 6 7 8 9 10 fermo fermo fermo lì ok perfecto cual continua vamos a hacer abdomen de cristiano ronaldo mano toca piedi siempre de fila Siempre debe tocar. Mano debe tocar la punta del pie. Ta. De seguito. si, toca. Toca. Toca. Guarda un punto fiso. Guarda un punto fiso. Così evita parte mal el colo. Ta. Ta. Ta. Vamos. Sí. si, si tutto este esfuerzo vendrá pagato. La disciplina la disciplina paga, la constancia paga. Sí, sí. Pues esto no se acuesta al supermercado, que una pólvora miente. Pues esto es un duro labor. Ok. <laughs> Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ¿Cuál andiamo? Vamos a hacer mountain climber, mountain climber, mountain climber. Mountain climber. 8 9 10 avanti 1 2 3 4 5 uh, mountain climber ah, mountain climber en punta de pie punta punta talones talones talones salgo toco salgo toco salgo, toco, sí sí sí está aunque lo potete así, così, pueden fare de esta forma, oh, gomito, toca, interno del ginocchio, está está respira, respira, concéntrate, Guardo un punto fijo. Madre de Dios, madre de Dios, 60 60 Mano contraria, toca pie contrario. Guarda, toca, toca, toca, toca toca, toca, toca, toca, toca, toca, sí, sí, sí, respira, Siente el ejercicio, Siente el ejercicio, Siente el abdomen. Madre de Dios. Se siente, ¿no? 60 60 Se siente. el último. El último. Seduto, seduto. Seduto. Seduto. Va. Gamba tesa. Cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Próximo. Próximo, próximo. Próximo. Me quiero Está. Abracho, abracho. Abracho, abracho la gamba contraria. Abracho la abracho. Mano, abracha la gamba. está Respira, respira, respira. Sí. Respira. Sí. Vamos. Sí. Sí. Uy. Sí. Que 60. Que tú 10. Ah. Uno en più. Ah. Ah. ¡Ah! Ese abdomen se siente, ¿no? Ese abdomen se siente. Se siente que habíamos laborado, Se siente que habíamos laborado. Como ho detto prima, no dimenticarle de de eh, ejercicio aeróbico, una sana y correcta eh, no fundamental No tropa grasa, eh, tropa grasa Tropa farina, Siempre El objetivo ¿cuál es Cercar el equilibrio lo so que no es così fácil, pero tú piano piano, con la constancia y la disciplina, vas a, obtener grandes resultados. Te lo digo yo, Juan Pablo. Gracias a todas las personas que se son alentado con estos ejercicios. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete. De cuore, Pablo.